e desde o, o primeiro día, desde o primeiro momento que empezamos a, a ver por onde encaminhalo, por onde tirar, as compañeras e compañeiros fomos conscientes de, das dúas caras da moeda que ten o rural. Por unha banda, eh, os retos e as dificultades, que son en moitos casos, se na maioria dos casos económicos, porque eh, teño convencemento de que aos, aos gobernos eh, non lles interesa o rural ou non creen que sea rendible en termos económicos Entón, as, as inversións son insuficientes, os servizos son escasos en comparación coas cidades, e iso supoño que é o que fai que, que perviva no, no sentimento popular esa inferioridade, non esa, esa impotencia ante as cousas eleva pois, a xente maior a dicir que aquí non hai nada que facer, e que está todo todo perdido, a xente ten que marchar porque non hai posibilidades. Estamos vendo esa parte que eu penso de corazón que a xente o di de cara a fora, pero que no seu interior non pode pensar eso. Porque contraponse coa visión de xente nova que se está implicando en proxectos impresionantes de emprendemento que nos están dicindo moito, están nos dicindo que está todo por facer, que hai moitísimas posibilidades na agricultura, na transformación de produtos, nos servizos sociais e educativos, e que o, o rural o que precisa é xente. E unha vez que a xente volva, a xente permaneza, poderánse facer cousas.